んなでいいの 高尾山の麓です、はいうん、えー、トリックアート美術館っていうところかな、確かそうそう、うん、すごい面白いですよ後ろにあるもの、うん、このファラオっていうかなファラオファラオね実はねそれは絵なの絵なんです絵なんですけどなんかすごい立体的だよねこれ立体的うん ごく不思議、うん、じゃあ入っていきましょうはい入っちゃいましょうこちらに見えます白い階段を上がっていただいて2階から先にご覧いただきますでは階段までご案内いたします申し訳ございませんこちらの階段もトリックアートなんです 今のように遠くからご覧いただくと、両方で見ても立体的に見えますので、この先注意してお進みください。 難しいだってなんかチカチカする怖い地味に怖いなんか、うん、こういうエジプト的イメージねうん何をやってるこれなんか親を石を持ってるって感じしない

can't deny, deny, I can't deny, deny you. 起きれないって大丈夫よ座ってあじゃあ起きてみてほら起きれないでしょ起きれた できるでもね、ちょっと変な感じ。うん。サンタップ。イエーイ。簡単 ご感想はあと今終わりました楽しかったです、なんか意外と楽しかったね、うん、結構、思ったより良かったと思います結構はしゃいでたし後ろのこれもトリックアートですそうだよね立体的に見えるほとんど 2D2D 2D、うん、目がチカチカする 2D です、えー、あ、ました、うん とんど 2D でしたねでも 3D に見えますそうそうそうそうほぼ 3D よそうそううんじゃあ今日の旅行何点 ?7 7点もうなんでですかなんとなく信じられないここは9点でしたお残りの1点は 残り1点はちょっと来る時間遅かったからもっとゆっくり見れなかったからちょっと残念ですね確かにね最後だけちょっと見れなかったねえー、じゃあ次はどこに行きましょうかねどこでしょうねね、うん、お楽しみにお楽しみということで、はい、また次の動画でお会いしましょうねはい、うん、バイバイバイバイまたね どこに行くかな次どこ行こうかなもう一回次どこに行こうかなまた次の動画で教えますね <laughs> たどたどしいあじゃあ、うん、行って